de las otras comunas, de las otras localidades. Y, bien eso, vamos a estar acá todos. Gracias. está pasando aquí? ¿Dónde está aquí?